Bienvenidos a Marihuana Televisión News 78. Este mes la sociedad civil se ha vuelto a organizar, esta vez en las universidades, en forma de foros y jornadas sobre nuestra querida planta. En la Universidad Autónoma de Barcelona se ha celebrado el Foro de Clubes y Asociaciones de Cannabis de Cataluña y en la Universidad de Valencia las jornadas Cannabis desde un enfoque integral, con personas expertas a nivel internacional y de todo el Estado español para poner en común estrategias y retos de futuro. En la sección de Clara Sativa en California entrevistamos a Kendra Miller, abogada y activista canábica. Y recuerda, no te pierdas Top que este mes tratará sobre el cultivo con LEDs. ¡Empezamos! En la Universidad Autónoma de Barcelona se ha celebrado el segundo Foro de Clubes y Asociaciones de Cannabis de Cataluña, organizado por la Fundación ICERS y con la colaboración de la Unidad de Políticas de Drogas de la misma universidad, un espacio de reflexión y diálogo para implementar propuestas adaptadas a la realidad y a las necesidades de los clubes sociales canábicos. La semana pasada organizamos el segundo Foro de Clubes Canábicos de Cataluña. A pesar de que en Cataluña hay unos 800 clubes, esta vez tuvimos menos representación que el primer foro, que fue hace seis años aproximadamente aproximadamente unos 30 40 clubes tuvieron representación. Yo destacaría sobre todo la calidad del debate y la diversidad de ponentes que tuvimos. Contamos con representantes tanto de la policía, de los cuerpos de seguridad, como del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, incluso vino gente del Transnational Institute como observadores internacionales. O sea, creo que se está consolidando como un espacio de debate privilegiado para el sector canábico, bueno, para la parte de los clubes canábicos en Cataluña y la semana que viene presentaremos un texto que es la segunda declaración de Bellaterra, que es un texto que retoma el testigo que dejó la primera hace seis años para actualizar un poquito las demandas. Es un texto que van a firmar diversas organizaciones y que creemos también que ayuda a cristalizar un poco el debate y las reivindicaciones que hay desde el sector en este momento. Cannabis desde un enfoque integral, organizado por el Fórum Cannabis Valencia, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis y la Universidad de Valencia. Ha sido uno de los eventos académico-políticos más importantes celebrados hasta el momento en el país valenciano. Estamos aquí en la Universidad de Valencia para asistir a las primeras jornadas del Fórum Cannabis Valencia, con ponencias de todos los actores implicados para una regulación integral del cannabis. Vamos a ver qué nos encontramos ahí dentro, que seguro que va a estar muy bien. Esto promete, chicos. Aquí vamos a tener ponentes y es importante que ver todos los tratamientos y que paliativos que desde el punto de vista médico, también desde el punto de vista social, cómo interactúa que con la sociedad el consumo de cannabis y también muy muy importante qué riesgos y qué beneficios tiene su consumo de cara a las personas y ciudadanos. ¿eh? Porque hay muchas creencias eh, compartidas, aprendidas, consensuadas, erróneas acerca del uso y los consumidores de cannabis entonces solamente yo creo que la investigación científica puede desmontar esos estereotipos y, esas creencias. Hay que salir de la endogamia canábica, de hacer charlas para nosotros, en sitios en donde solo nos escuchamos nosotros, tenemos el discurso ya aprendido, todos sabemos ya un poco de reducción de daño, un poco de política de droga, un poco de derecho, entonces hay que hacerlo público. Planteamos siempre una libertad individual y un derecho de la persona a, autogestionarse y a ser dueño de que quiere o no consumir sin que el Estado venga con ese carácter paternalista a un poco decirnos cuáles son las líneas que, podemos, que podemos seguir o no. Nosotros hemos venido a explicar un modelo de regulación social que respete a los usuarios, que sea una herramienta de transformación, que consiga de alguna manera transformar el mercado ilícito en un mercado legal. Básicamente hemos explicado eh, lo pioneros que llegamos a ser en España en cuestión de políticas de drogas y cómo es cuando se exporta al extranjero, cómo funcionan y eso a todos los niveles, a niveles de regulaciones, de propuestas de modos de autorregulación como pueden ser las asociaciones o bien los grupos de mujeres como el nuestro. ¿no? Es necesario que desde un prisma científico como ha sido hoy la universidad y desde un prisma eh, cívico como ha sido la, la entidad que ha impulsado estas jornadas junto a un prisma municipalista, demos un cambio a la realidad de la regularización ilegalización, legalización o como la queramos llamar y demos un paso adelante después de 40 años. Yo conseguí un producto regulado que tiene siempre la misma propiedad, gracias a este producto yo pude encontrar mi dosis y yo hoy he dejado todos los opiáceos, he dejado todos los analgésicos y solo consumo aceite de CBD y me ha, mejorado mi calidad de vida. Eh, soy una enferma de, cáncer cerebral y he venido aquí pues, eh, para contar mi experiencia y para reivindicar el uso del cannabis. Yo estoy aquí porque quiero defender mi uso terapéutico o medicinal quiero que un político, eh, los políticos nos oigan. todo es importante, la regulación, el recreativo, pero el medicinal es urgente. Ese estigma que realmente criticamos dentro de, los espacios canábicos, vemos que a veces lo estamos reproduciendo con aquellas mujeres con consumos de otras sustancias o más problemáticos. ¿no? Y a mí me ha ido muy bien como para tener más amigas, como un tú a tú, ¿sabes? Eh, he tenido la posibilidad de, que ellas me, me dijeran mis valores, que yo muchas veces no me los veía. not only here, the, the, the legislation, but in all the world, it's very important that uh, the grassroots and the people and the organizations, they sit down and talk to the politicians and and educate the politicians that cannabis is not anything to be scared of. Bueno, he venido al foro a contar un poco el, el potencial que pueden tener los cannabinoides, aparte de para paliar los efectos negativos de esta enfermedad, también como los efectos terapéuticos antitumorales que pueden tener estos compuestos. Ha sido la sociedad civil la que ha obligado o la que ha impulsado a los gobiernos a tomar medidas legislativas. Uh, so I, I, think these these types of meetings, these types of conferences are important because um, they bring together people who have different perspectives um, on the topic of cannabis and other drugs. And those different perspectives um, usually come together in that they all believe that adults should be allowed to make their own choices. Terapèuticament, que tinguin una bona accessibilitat a eh, uns productes de qualitat i a més a més que si decideixen un, un altre tipus d'ús eh, en què ells mateixos es cultiven les seves plantes, em sembla que això és un dret que s'ha de respectar. La actual ha comportat un pisoteo de los derechos y las libertades de los ciudadanos y ha comportado una serie de problemas de salud a partir de, por ejemplo, el tema de las multas o a partir del tema de las sanciones, la persecución. Es decir, los impactos de la actual regulación, de la actual regulación en la salud pública de los consumidores y los beneficios de una potencial regulación para la sociedad en su conjunto. Nos encontramos con una realidad social eh, que ahí está, que son los clubs de cannabis, de usuarios y que supone que debería existir una regulación legal del uso recreativo y terapéutico del cannabis, esta es la realidad social que ahí está. Pero ¿cuál es la realidad legal? Que eso es delito. Italia el sector agroindustrial del Cañamo, eh, está en desarrollo. Con eh, el fenómeno del cannabis light nacieron más que mil, mil nuevas haciendas agrícolas comerciales en un año y medio con, eh, muy importante, eso eh, tenía, tenía, efecto en la ocupación, en eh, el fenómeno mediático y comercial. hemos venido aquí a hablar de este tema, de las nuevas tendencias que hay en cuanto a crianza y de la nueva tendencia pues, de hacer variedades en las que la gente pueda elegir cuánto se quiere colocar a través de, los contenidos en cannabinoides y haciendo un uso racional y sabiendo lo que consume y lo que compra para cultivar en todo momento. Es fundamental que, se hagan jornadas de este tipo porque eh, permiten a, a un grupo variado eh, de personas de este sector, que es un sector muy amplio, como habéis podido ver, desde gente trabajando en el sector eh, legal, eh, gente trabajando en el sector agrícola, gente trabajando en el sector científico, pues poder aglutinarlos, poder unirnos y poder transmitir al público en general, cada uno desde su sector, pues lo que conoce, lo que sabe. Es que es obligatorio, es que es lo que tenemos que hacer, es que no nos cabe otra, es totalmente obligatorio, justo y necesario porque nadie lo va a hacer por nosotros, nadie va a venir a hablar bien de nuestras cosas, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Entonces, eh, desde ese punto de vista creo que incluso nos quedamos cortos y deberían de haber muchísimos más eventos. que dar la cara, hay que, hay que si no estamos y no somos nosotros, ellos no van a venir a dar la cara. Pues venimos a contar un poco en qué momento estamos concretamente nosotros de la redacción de la proposición de ley que queremos eh, tener presentada antes de que acabe el primer trimestre del 2019 y bueno, estamos en ese proceso de redacción que digamos empezó o pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, el 18 de octubre con el acto que hicimos en el Congreso, que fue un acto de tres mesas, que también se decía hacia la, hacia la regulación integral del cannabis. Bueno. Que la situación en España, cuando uno analiza los datos, y nosotros somos muy pesados con estas cosas, somos gente que tenemos cierta afición a los números, eh, la situación en España es la peor de las posibles para los partidarios de la legalización y para los que quieren eh, disminuir el consumo. España es el cuarto país consumidor de cannabis en Europa, de los 30 países de Europa, la UE28 más Turquía y Noruega. Y España tiene eh, una, legislación prohibicionista. El prohibicionismo sin duda no ha llevado a ninguna parte, el prohibicionismo ha creado más problemas que otra cosa y por lo tanto creo que es el momento de dar una respuesta diferente. La respuesta tiene que estar basada en, en datos científicos eh, y en evaluación. Desde el sector públic i des de, des, diguem des de les cooperatives, des de eh, la societat civil, controlar d'una manera horitzontal eh, tot el que seria el cicle del cannabis, del cannabis des, del, des de la producció, distribució, consum, eh, de impuestos, campañas sanitarias de reducción de riesgos, etc etcétera. Y también pensando en lo importante que sería eso también desde un punto de vista de econòmic para para la recuperación de la agricultura valenciana. Lo que venía a denunciar en, mi conferencia ha sido que los canapicultores seguimos estando igual de indefensos, ¿no? no tenemos los mismos derechos o, menos incluso, porque ahora incluso si los cultivos están a la vista también nos pueden condenar. Mm, va muy bien hacer estos eventos, más que nada para que la gente pues, pueda acceder a esta información, empoderarse y unirse al activismo, que es lo que se trata. Este tipo de eventos nos dan mucho, mucha presencia en los medios y en la sociedad y eso hará que nos, nos legalicen y nos devuelvan nuestros derechos, que es lo que pretendemos es muy importante que se haya hecho en un sitio institucional como es la universidad, ¿no? porque es como que le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla y, y ha traído a mucha gente, mucha más de la que me <laughs> pensaba, lo cual es muy guay y creo que sirve para crear conciencia y un poco para que hagamos piña también. Lo que, lo que implica el movimiento es unión, sobre todo unión, difusión y eh, mostrar que somos una sociedad que estamos unida, ¿vale? que nos une el cannabis. La verdad es que ha sido bastante positivo, lo que hemos, lo que hemos visto por parte, por ejemplo, de los políticos es que ahora mismo lo tenemos regulado, porque las cuatro personas que habían sentadas aquí, más eh, el quinto que no, que no ha podido asistir, todos han dado un discurso positivo a favor de la regulación del cannabis. Por lo tanto, bueno, quedamos muy contentas de estas jornadas. Creo que aquí en Valencia hemos dado una buena patada a, la, a la regulación, a darle un empujoncillo ¿no? para seguir un poquito más para adelante y bueno, esperamos, esperamos que todo el mundo las haya disfrutado igual que las hemos disfrutado nosotras. Pues esto ha sido todo. La verdad es que todas las ponencias interesantísimas. Enhorabuena a todos los organizadores. Castellón. Eh, ayer se votó en pleno del Ayuntamiento eh, la regulación urbanística de asociaciones canábicas que presentó eh, los tres partidos en, gobierno en la ciudad de Castellón, que son Compromís, Castellón Moviment y PSOE. al final se, hizo la, votación, se votó, votó a favor Ciudadanos, votó a favor Castellón Moviment y Compromís, con abstención de PSOE y PP. ahora Top Cultivo, la sección en la que te enseñamos lo que necesitas saber para tu autocultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La iluminación LED lleva un tiempo evolucionando de forma vertiginosa. A día de hoy este tipo de luz llega a igualar e incluso mejorar algunos de los aspectos más importantes de la iluminación tradicional, por lo que empieza a ser muy común en los cultivos de los más expertos. Por ello, hoy queremos hablar y resolver algunas de las dudas sobre el uso de la iluminación LED para el cultivo. ¡Comenzamos! La primera pregunta viene desde Montevideo. Diego nos pregunta, ¿qué ventajas tiene un cultivo de LEDs frente a otros tipos de iluminación? Hola Diego, como comentábamos al principio, la iluminación LED para el cultivo de marihuana, después de una etapa de evolución necesaria tras su irrupción en el mercado, presenta tantas ventajas que comienza a hacer la competencia a la luz de sodio tradicional elegida por la mayoría de cultivadores hasta la fecha. Las ventajas de incorporar LED a tu espacio de cultivo son múltiples. La primera y más conocida es el famoso ahorro energético que proporcionan. Este tipo de iluminación consta de luces de bajo consumo que no necesitan una gran carga energética. Con estas luces podemos ahorrar entre 50 y un 60% en las facturas de la luz, reduciendo así las sospechas sobre el consumo. El hecho de que no use la misma carga energética no quiere decir que merme la calidad de la luz. A día de hoy las luces LED poseen la misma intensidad y calidad que las tradicionales, produciendo los mismos resultados tal como podemos apreciar en este cultivo de las variedades Kraken y Medikit de Buddha Seeds. Otra de las ventajas de los LEDs es que no producen apenas calor, esto en verano o en lugares donde las temperaturas sean elevadas será un factor determinante, tanto para ahorrar económicamente como para el crecimiento de las plantas. Pero puede que en invierno o en otras latitudes se echen en falta esos grados de más que aporta la luz de las lámparas de sodio. También es cierto que otra de sus ventajas es su vida útil, que es casi 10 veces más larga que la de las de sodio, llegando algunas bombillas hasta las 100.000 horas de uso. Y por último, otra de sus ventajas estrella es la disponibilidad de espacio que proporcionan la iluminación LED. Los paneles o focos LED ocupan muy poco ya que carecen de reflectores o balastros, por lo que en espacios pequeños, armarios o cultivos de interior se agradecerá bastante. Si tuviéramos que poner alguna pega, básicamente sería la de su inversión inicial. Es cierto que desde que su irrupción los precios han bajado bastante, pero todavía siguen siendo algo más caros que la iluminación de sodio. A pesar de ello, si eres de los que piensa a la larga, te aseguramos que acabará siendo rentable. La siguiente pregunta viene desde Castellón. Corky33 nos pregunta si puede combinar luces de LED con luces de sodio en un mismo cultivo. Hola Corky, claro que puedes combinar ambos tipos de iluminación en un mismo cultivo, de hecho se complementan a la perfección. Gracias a que cada vez más gente opta por la iluminación de LED para el cultivo de cannabis, se ha podido comprobar su efectividad tanto como iluminación única como complemento de la iluminación tradicional. Cada vez más cultivadores optan por trabajar con este tándem de iluminación LED y HPS. La finalidad de esta combinación es dotar al cultivo de un mayor rango de iluminación, de forma que no queden espacios oscuros ni partes de la planta sin recibir la cantidad de lúmenes que necesita para desarrollarse en plenitud. En el cultivo que estamos viendo, el propietario fue cambiando gradualmente de sodio a focos LED de agrolite COP 2%, en función de los meses del año en los que estaba y del crecimiento de su cultivo. De esta forma, en mayo iba jugando con los grados que aporta el sodio en las noches aún frías, cambiando gradualmente hasta la entrada del verano, donde finalizó el cultivo distribuyendo un equipo de agrolite cada 60 centímetros. Esto le permitió ahorrar algunos euros y economizar energía, sin perder un ápice de calidad o de las magníficas Kraken y Medikit de Buda Seeds que podéis ver. La última pregunta de hoy viene desde Tarragona. Moretti nos pregunta, ¿qué variedades le recomendaríamos para el cultivo con LED? Hola Moretti, para el cultivo con LED cualquier variedad potente funcionará de forma correcta en las manos adecuadas, pero si quieres sacar unos cogollos grandes y potentes, prueba la Kraken de nuestros amigos de Buda Seeds. Kraken es un híbrido índico de estructura ramificada desarrollado para producir cogollos densos, compactos, gigantescos y de elevada potencia. Sus propiedades organolépticas son invidiables, posee un sabor fresco, casi mentolado y unos aromas deliciosos. Es remarcable su fuerte, demoledora y contundente fumada, muy narcótica y relajante. Kraken se presenta como una excelente decisión para el cultivador que busca la máxima potencia y también para el que quiere obtener grandes producciones en sus cultivos. 500 gramos por metro cuadrado en interior y plantas de 500 gramos a un kilo y medio en exterior, donde se cosecha a finales de septiembre en el hemisferio norte y a finales de marzo en el sur. Kraken es una genética monstruosa a tener en cuenta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. Y ahora nos vamos con las news internacionales. En América Latina las cosas parecen avanzar más rápido que en España. Este mes en Colombia se ha celebrado la Expo Bogotá, el Cana Congress y la Expo Medewid. Y Marihuana Televisión no se ha perdido ninguno de los tres eventos. Prestad atención a los próximos programas porque os lo contaremos con todo detalle. podría ser el tercer país de América en legalizar la marihuana. El PRD, partido del presidente electo López Obrador, ha presentado una iniciativa de ley para la regulación del cannabis. El objetivo es regular el consumo, cultivo, transporte y la venta. Y comienza el negocio. De momento ya hay siete empresas con permiso para vender productos de marihuana. Eso sí, con menos del 0,1% de THC. 240.000 muertos, 40.000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón, estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Es por eso que hoy, atendiendo a esa demanda, presentamos esta iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia. En Uruguay, la innovadora ley aprobada en 2013, la primera del mundo que regula de forma integral la marihuana, comienza a beneficiar a mucha más gente de la esperada, también con miles de nuevos puestos de trabajo y con la presencia del presidente de la República, Tabaré Vázquez. ICC Labs inaugurará el primer laboratorio de América Latina de elaboración de productos farmacéuticos derivados del cannabis. Y en Argentina el autocultivo sigue penado con hasta 15 años de prisión, lo mismo que un homicidio. Por eso las personas cultivadoras de marihuana han salido a las calles para recordar a los políticos y legisladores que son usuarios, no narcos, y exigen una regulación integral que empiece respetando lo más fundamental, el cultivo personal. Y atención porque nace en Florida la licenciatura de cannabis en Estados Unidos. Desde el próximo año, estudiantes universitarios de este estado del país americano podrán comenzar a estudiar para graduarse como licenciados en estudios de cannabis. Así lo hará posible la Gulf Coast University, que ofrecerá un programa con materias como negocios, leyes y política, ciencias de la marihuana y cultura del cannabis. Además, Massachusetts se suma a la venta legal de la marihuana recreativa en Estados Unidos. Los ciudadanos de Utah y Missouri han aprobado el uso medicinal y en Michigan han ganado la legalización del uso recreacional. Ahora volamos de nuevo con Clara, California, para conocer a la abogada y activista canábica Kendra Miller de Cannabis Law. vamos a entrevistar a alguien muy especial, a Kendra Miller, abogada en Cannabis Law y también una gran activista en Northern California y Cannabis Women Alliance. Hi, my name is Kendra Miller. I'm an attorney here in the state of California. and I am the owner and operator of Canna Business Law. I'm also an activist, right? So it's one thing, it's important for me to, you know, work as an attorney in the what was once a movement, now an industry, um, but it's also important for me to be an activist. Um, so I got involved uh, with Normal Women's Alliance and then I was nominated and elected onto the National Board of Directors of Normal. In general, cannabis is just a microcosm of what's going on in the general world, but people need to be involved. This government is supposed to be of the people, by the people, of the people, for the people. Well, people you need to get involved, you know? And so we want to be a part of that, you know, that bridge that brings people more involved in being active in their government. When I started cannabis law about eight years ago, at that time, California had what was called Proposition 215, which governed how medical cannabis patients could cultivate and distribute cannabis throughout the state of California. So initially, cannabis Business Law started helping medical patients form collectives and cooperatives throughout the state. Those were the only two business entities that you know patients could use in order to comply with the law. Um, but very quickly, <clears throat> I saw that I'd be able to bring my corporate skills um, over to the industry because uh, legalization or the passage of the recreational regulatory commercial laws were coming down the pike. So I, I started out practicing corporate law in entertainment. Um, and I represented independent producers of TV and film, helping them bring their television and film projects uh, to, to screen or television. Um, and so I brought those skills over to the cannabis industry, and now for the first time since January real, really beginning last year, um, you know, I'm able to help my clients form their business structures and participate in the cannabis industry in the state of California. There are six basic categories that make up the definition of cannabis activity in the state, and that is cultivation, manufacture, transportation, distribution, retail, and testing laboratories. So I help my clients in all six of those categories uh, comply with the new regulatory scheme. There is um, a conflict between state law and federal law, where we've got state laws that allow for the possession, cultivation, distribution, manufacturing of cannabis, but we, then we have federal law that says that cannabis sativa L is a Schedule One drug. And so even though you may be in full compliance with your state laws, all of this activity is still illegal under federal law. Since January 1st, what I've seen is a lot of small business owners feeling like they cannot compete financially because of all of the costs associated with becoming legal. Um, not only the formation or entity structure costs, uh, production costs, but also the taxes. Um, businesses have to pay taxes at the local, state, and federal level. So even though this activity is illegal under federal law, you still have to pay your federal taxes on your illegal activity. Prop 64 had to do with adult use, right? And that passed one year after, almost a year after, those three bills making up the medical can commercial cannabis regulatory scheme. That was passed by Jerry Brown, Governor Jerry Brown. Um, and then the voters passed Prop 64, allowing for anyone 21 and over to consume and possess cannabis and allow for businesses to sell for adult use. So now we have both coming together. And there's a new bureau, a new State Department, which is very exciting because very rarely do you get to see a state open up a brand new department. So the new department, the Bureau of Cannabis Control, regulates the you know, commercial activity in all six of those categories that I mentioned earlier. So the key are for consumers and business owners to get involved at the local level. It's, the local ordinances govern what type of activity can occur in any particular city or county. And the state is going to defer to the local ordinance wherever your business is located. So for example, if you're in a city or county that does not allow cultivation, they've banned cultivation, the state's going to say, that's okay, we will not allow any cultivation in this particular city or county. So wherever you live, wherever your home is located, wherever your business is located, it's very important that you read your local ordinance and understand it. And that's where the change needs to begin, is at the local level, because the state will follow whatever the locals allow. So you need to know who's on your board of supervisors, you need to know their name. You should be calling them and contacting them, letting them know what it is about the, or, the local ordinance that you like as well as don't like. Um, and That's where I think the most important activism needs to take place right now is at the local El cultivo en interior para consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico, un método indispensable para el cultivador bonita. Pero el alto coste de la energía eléctrica y un aumento de la conciencia ecológica han motivado una enorme evolución en las técnicas de optimización en los cultivos de interior y en el coste energético de los mismos. Más producción, más seguridad, más control, menos consumo. Soy Miguel Jimeno y hoy voy a presentaros una nueva sección en la que pondremos a prueba las tecnologías más innovadoras en lo que al cultivo de cannabis indoor se refiere. Las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. Tu cultivo a prueba con de diciembre. Terminada la Expo Medewit y Expo WIT Chile, prepárense para la quinta edición de Expo Uruguay Siembra, del 7 al 9 de diciembre. Y los mismos días, del 7 al 9 en Viena, Austria, el cannabis estará en el Centro de Debate Global. La International Cannabis Policy Conference brindará a investigadores, ONGs, estudiantes, funcionarios públicos, responsables políticos, organizaciones del sector privado e inversores la última oportunidad para aportar sus ideas y recomendaciones finales sobre el cannabis a la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas para el diseño de las políticas de drogas de los próximos 10 años. La semana que viene estaremos en Viena en la Conferencia Internacional sobre Políticas de Cannabis es un momento importante a nivel internacional porque la OMS va a hacer públicas las conclusiones de la revisión científica de la literatura sobre el cannabis y según cómo se pronuncie, esto puede ser crucial para que en marzo en la Comisión de Narcóticos se discuta una potencial reclasificación del cannabis en las listas de, Naciones Unidas. Entonces, como sociedad civil, como organizaciones, estaremos ahí apoyando este momento tan importante y también tratando de eh, abrir el debate desde la OMS, Naciones Unidas, organizaciones civiles. Entonces se crea un side event eh, en el cual yo voy a estar como ponente en dos mesas una de ellas eh, habla sobre las oportunidades económicas que puede suponer el cannabis a nivel europeo y la otra es una mesa otra vez de mujeres y un poco de la representación en femenino que hay en las políticas de drogas a nivel europeo. Eh, bueno, la verdad es que las expectativas son increíbles, modo, en vez de ser más modo conferencia, es un modo debate, por lo tanto espero que las conclusiones que se puedan extraer de ahí sean muy potentes y además lo bueno es que van a haber representación política europea, que al final es a quien les debemos dar las explicaciones, que al final el mundo de las políticas de drogas es muy reducido, todos nos conocemos, ya nos conocemos la historia, pero lo importante ahora es que lo conozcan los demás. Y el día 20, en la Asociación Asonavis Valencia, disfrutaremos de la activista brasileña Rebeca Lerer y el periodista Javier Couso. Y por otro lado, Expo Grow Irún florece en primavera reinventando su formato. La octava edición de la Feria Canábica coincidirá con los primeros brotes de la temporada de cultivo, 26, 27 y 28 de abril. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv donde podéis suscribiros para conseguir más información. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 175. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Visita cáñamo.net, un portal imprescindible para conocer lo último de la cultura canábica, como la revista Cáñamo, que este mes publica su número 252 con un regalito. Y la marihuana.com con toda la información de actualidad como siempre, sed felices y hasta pronto. Miles y miles de followers que se dedicaban a hacer reducción de riesgos y facilitar información a usuarios de cómo tomar drogas. Your Mayton, The Drug Classroom o Synthetic Substance. Aquí en, en, España tuvimos también el caso de Marihuana Televisión, que pudieron reabrir su canal, y en el caso de Energy Control nos banearon un vídeo en el que se explicaba cómo hacer bombetas dosis de un gramo de MDMA. Este es un tema que está aquí, que estamos sufriendo no solo en España, sino a nivel internacional y que ningún medio quiere hablar. Lo he propuesto a varios periodistas, pero no sabemos por qué, pero no interesa. A mí me parece un tema muy grave porque estamos hablando de censura. Estamos hablando de que no te permiten informar, porque te sales del mensaje o del discurso oficial.